Har bir hikoyaning ibtidosi bor. Bizning hikoyamiz ham aynan mana shu yerda 1148-yil Suriyaning o'sha mashhur go'zal shahri bo'lmoq Damashqda boshlandi. U zamonda notinchlik va xavf-xatar har yerni egallab olgandi. Yengilmas suvoriyning bir kunmas bir kun insonlarni qutqarishga kelishi afsonasi tildan tilga aylanib yurardi. he he meni hech qachon tutolmaysan salom umar bobo Tariq, qochma mendan qo'rqoq salom umar bobo salohiddin joning shirin bo'lsa qochib qol qayerda qolgandik ha esladim yengilmas suvoriyning kelishi haqida gaplashayotgan edik bugungi issiqqina yangi pishgan nomlarga kelib qoling yo'l beringlar Shu qo'llaring bilan qilayotgan ishingga qara, uyalmaysanmi? Qo'yib yuboring. Afsuski, unday qila olmayman. Sen o'g'rini qo'llaringni kesish kerak. To'xta, qochma, bu yoqqa kel. Tinchlikmi? Ha, ha, parvo qilma ket. Unda nega axlat qutisiga bekinib olding? Nima qilyapsan, Salohiddin? Uni kimligini bilmaymiz-ku. Tariq, biroz muloyimroq bo'l, do'stim. Xo'p, jahl qilma, kechirasan. Ha, bu yoqdami yoqdamiding? Axiri topdim, ha? Qochdik. Menga hech quloq solmaysan-da. To'xtanglar, shoshmanglar.

Bu nonni sen undan o'g'irlaganmiding? Bunga o'g'irlik demaylik-da, qaytarib berilmas qarz desak-chi? Mayli, yaxshi qol Salohiddin. Bundan keyin qarshimga chiqmasan degan umiddaman. Salohiddin, tuzukmisan? Qo'lga tushmadingmi? Ey Shom ahli, eshitmadim demanglar. Yevropaliklar yaqinlashmoqda. O'smirlar va kattalar qurollansin. Bu sultonning buyrug'idir. Buyruqni bajaringlar va o'z shahringizni himoya qilinglar. طارق طارق Shahin, hech narsa qilmadimi senga ukam nega ehtiyot bo'lmaysan men tuzukman yosh bola emasman Darhol uyga bor. Sen ham yur, Toriq. Yo'l-yo'lakay seni ham tashlab o'tamiz. Shahin, shu to'g'rimi? Yevropaliklar bostirib kelishyaptimi? Nazarimda allaqachon kelib bo'lishdi. Shahin, bu qilich ko'p yillar otamga xizmat qildi. Hech qachon yuzimizni yerga qaratmagan. Bu an'anani davom ettirgan holda senga topshirmoqchiman. Rahmat otajon. Men ham sizlar bilan boray. Katta bo'lganingda albatta borasan ukam. Bo'ying uzun bo'lganida bundan ham uzun bo'lsang borasan. Lekin ungacha urush tugab qoladi-ku. ulg'ayganingda dunyoni birga kezib ko'plab yurishlarda yelkama yelka turamiz ukam va'da berasizmi va'da beraman salohiddin shoshmay tur aytchi nega bunday qilyapmiz o'zi urush qanday bo'lishini ko'rmoqchiman men o'lishni istamayman biz o'lmaymiz balki ketdik xotirasi bo'lmaydi. Qum va shamol har narsani o'chirib yuboradi. Kuchli bo'ronlar qoya toshlarini parchalab tashlaganidek, yevropaliklar ham qal'a oldida parchalanib ketishdi. Urushning 10-kunidan suvlar tugadi. Insonlar yo'llardagi to'planib, to'planib qolgan suvlardan ichishga majbur bo'ldilar. Lekin Alloh biz bilan edi. Qilichlarimiz ham o'tkir edi. Ko'plab askarlarimiz siz aziz bolalarning ozod va hur bo'lib o'sishingiz uchun shirin jonlarini fido qildilar. Bugunga shuncha yetar? Yo'q. Ayyorona hazil qilma kichkintoy. Otangga aytib bermasimdan uyingga bor. qaysar bolaya rahmat senga salohiddin bo'lishi mumkin emas. buni hammasi bittagina javohir uchunmi u oddiy javohir emasda aksincha xulkar yulduzi kabi dunyoning qiymatli yoqutidir kaftga sig'imiz darajada katta Yaxshi, yaxshi, lekin pastroq gapir. Qo'rqaverma. Uni Mustafoga berib, bu bosh og'riqdan qutulamiz. Juda qiziq. Salohiddin, nima bo'ldi senga? Rejalarim haqida hali otamga aytolmadim. Ular men uchun allaqachon hayot yo'lini chizib qo'yganlar. sulton qo'shiniga qo'shilib sulton uchun jang qilishimni istaydilar xuddi akamdek xo'sh sen nima qilishni xohlaysan shu qal'alar ortidagi dunyoni ko'rishni istayman bu mening yagona istagim buni otamga aytishim lozim juda to'g'ri qaror alvido umar bobo sizning suhbatingizni sog'inib qolaman anavi landavur do'sting qayerda Tarixmi? Agar yo'lga chiqadigan bo'lsak, ish topishimiz kerak-ku. Mustafa senmisan? Xo'sh, u bo'lsa nima bo'ladi? Meni ismim Tariq. Eshitishimcha, sen Misrgacha karvoningga hamrohlik qilib boradigan kishi qidirayotgan ekansan. Biz kishi qidiryapmiz. Bola emas. Biz o'zimiz bilan qimmatbaho mollar tashiymiz. Men sizning vaqtingizni o'g'irlamayman. Eshitishimcha, siz uzoqni ko'ra oladigan dono inson ekansiz. Bu esa sizga ko'rsatadigan narsaning qiymatini anglashingizga shak shubham yo'q. Uch shaharning eng yaxshi qilich ustasini ko'rsataman. Xo'sh, shu senmisan, Tariq? Menmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Men yaxshi o'qotarman. Afsuski qilich bilan uncha chiqisha olmayman. Men tengi yo'q qilichbozni nazarda tutyapman, ya'ni Salohiddinni. Salohiddinmi? O quê? Ona. Men keldim. Salohiddin, ota, sen o'sha tijoratchi bilan ish qilmoqchimisan? Tariq hozir u bilan gaplashyapti. Bas qil Salohiddin, bu yerda sen bizga juda keraksan. Aytishlaricha salibchilar qo'shini Shomni ishg'ol qilish uchun minglagan askari bilan qayta kelishmoqda ekan. Sultonimiz esa bu yerda senga o'xshagan jasur yigitlarga muhtoj. Eng asosiysi, insonlar, xalq senga muhtoj. Shahinga ham shunday deganmidingiz? Bu qanday jur'at? Akang haqiqiy qahramon edi. To'g'ri. Lekin men bu yerda qolsam, qahramonning ukasigina bo'lib qolaveraman. Xo'sh, buning yechimi yurting va oilangni tashlab ketish, shundaymi? Iltimos, meni ham tushuning. O'z yo'limni topishim lozim. Sen haligacha tush ko'ryapsan. Oilamizning sha'nini yerga uryapsan Aslo unday emas, ota. Nima qilishimni bilmasligim uyat emas, balki uni o'rganishga urinmasligim uyatdir. alvido otajon. Sizni faqat kuchga emas, aqlga ham ehtiyojingiz bor. Demak, sen menga aql bo'lmoqchisan, shundaymi? Albatta, janob. Men shundayman. Kuchim ozdir, lekin hech qachon aqlim bilan yengilgan emasman. Men sizdan ish so'ramayapman, balki sizga katta fursat yaratib beryapman. Xo'sh, nima dedingiz, rozimisiz? Darvish, bu bolaga javobimizni yaxshilab aytib qo'y. Menimcha, taklifimni qabul qilmadi. Sen muammo chiqmaydi deganding. O'zing kuch va aql jamlansa, hech qachon omad yuz o'girmaydi deganding. Boshimni shisha qaytguncha, quloq miyamni yeysanmi endi? Endi uyga qayta olmayman. Qaytib nima deyman? Salom, men qaytdim deymanmi? Oilamiz odatlaridan yuz o'girgach, kechki ovqat tayyor bo'ldimi deymanmi? Eh, bechora, quloq sol, boshi jarohatlangan men bo'laman, sen emas. Berkin, Bu o'sha darvish deganlari. U bu yerda nima qilyapti? Nima qilishi muhim emas. Muhimi uni ta'zirini berishimizdir. Kimizmi? Aslida yakka o'zing, lekin men seni qo'llab turaman. tushunmadim. Bu nima qilyapti o'zi? Hozir bilamizda. Ikkimizmi? Xo'sh, nima bo'ldi? Suvoriyning javohiri kechqurun Mustafoni omborga keltiriladi. Juda yaxshi. Unday bo'lsa boraman. Shoshma, menga aytadiganing yo'qmi? Hozircha yarmini olib tur. Ish tugagandan keyin qolganini olasan. Mustafa juda ayyor. Xiyonat qilganimni aslo bilmasligi kerak. Menga hujum qilganingda ayab o'tirma. Bu muammo emas. koshki mahorating ham maqtanganingdek bo'lsa aksincha u juda kuchli yur menda bir reja bor ey xudoyim ey bo'layotgan voqealardan juda xavotirdaman nega mustafoni darveshdan qutqaramiz natijada u bizni yoniga oladi va bizni mukofotlantiradi biz o'z xohishimiz bilan hayotimizni xavfga qo'yamiz balki o'lib ham ketarmiz salohiddin salohiddin shoshma shu suvoriy javohiri bo'ladi. Yarim orolning eng katta yoquti gap bo'lishi mumkin emas. Qani yur, ertangi Misr safarimizga tayyorlanaylik. Bir daqiqa janob. Menimcha qo'lingizdagi menga tegishli. O'g'ri, o'lishga tayyormisan? Aytganimdek ayab o'tirma. Ruxsatingiz bilan shuni men olsam. Men tirik ekanman aslo. U holda o'zingdan ko'r. Bu bor yo'g'i oddiy javohir. Hammaga salom. Kimdir vaqtida yetib keladigan qahramon chaqirmaganmidi mabodo? Salohiddin, sen qayerdan paydo bo'lding? Anisa, O'sha kuni ko'chada berkinib olgan qiz sen eding-a? Bu savolingga javob bermayman. Ruxsat bersang, hozir bundan ham muhimroq ishim bor. Meniki ham muhim. Darvish, nima qilyapsan? Sening o'ng qo'ling bu o'g'ri bilan senga tuzoq qurishdi. Suvoriy javohirni sendan o'g'irlash uchun. Reja shunday edi, to'g'rimi Darvish? Ikkingiz ham o'lasiz. Hammang o'lasan. Darvish, shu rostmi? Rost bo'lganda qandoq? Lekin oldin sizlarga kichkinagina sovg'am bor. Eshik taqillatadigan odatingiz yo'qmi sizlarni? Barakalla darvesh, bularni kelishini menga ham aytganingda edi. Ha, rejada kichkinagina o'zgarish bo'ldi. Nima? Buni men ola qolay. Rahmat. Senga aytganmidim, aniq o'lamiz umuman olganda haqqo o'xshaysan ish degan narsani bilmaysanmi sen afsus essiz bu o'g'rilikka guvoh bo'lgan barchaning o'lib ketishi juda ajinarli. bu bilan qutulib qolmaysan qutulganda qanday qutulaman xuddi o'zing aytganingdek buni o'g'rilik emas qaytarib berilmas qarz deymiz omon bo'linglar ko'rishguncha bu yerdan tezroq qutulmasak bo'lmaydi bu bochkalarda yog' bor voy xudoyim mol mulkimdan ayrilganim yetmaganidek endi jonimdan ham ayrilamanmi shunday ekan bizga ish berishni o'ylab ko'rsang bo'larmidi qanaqa ish ahmoqlarga ish yo'q sen kasaltanglar hech nimaga yaramaysan shoshma anisa esingdami menga qarzdor eding Bundan keyin aslo yo'limdan chiqma. Hoy yaxshilar, men nima qilaman? Meni tashlab ketmanglar. Biz hech nimaga yaramaydigan takasaltanglar edik-ku. Olloh, bizga nima baribir senga ishlamaymiz-ku mayli bundan keyin ishlaysizlar qancha berasan 5 kumush dirham 10. nima Hech qachon. Unda o'zing bilasan. Mayli, mayli. Yeb ichish chida. Bo'ldi, bo'ldi, Tezlasha qol. Javohir xavotir olma. Sen o'zingniki bo'lmagan narsani olding. Men esa uni qaytarib olmoqchiman. Demak, sen ishlaganingni qo'ymas ekansan-da. Senga shu kerakmi? Kel, olib ko'rchi. Ahmoq, hamma rejamni barbod qilding.

voy senmi shoshmay tur sen shunday rahmat aytasanmi yo'q men seni chalg'ityapman xolos rahmat anisa hali sizlar bilan ishim tugamadi ha to'g'ri bundan keyin yo'limga chiqma Salohiddin senga aytsam, biz Mustafa bilan yaqin do'st bo'lib ketdik. Rostanmi? Javohirni qaytarib olib kelganingiz meni qiziqtirmaydi. Agar bir marta xato ish qilsangiz, ikkingizni ham ishdan haydayman. Gaping rost ekan. Seni juda yaxshi ekan. Gapirmay qo'yaver. Salohiddin. Fikrimdan qaytmayman. Bunga kelganim yo'q. Senga aytgan gaplarim uchun keldim. Sen oilamiz sha'nini to'kmaysan. Sen mening o'g'limsan. Yangi qilichga ehtiyojing bor deb eshitdim. Bu mengami? Albatta senga, ol. rahmat otajon oy borib omon qayt o'zingni ehtiyot qil oxiri amalladik bu yerdan ham bir amallar chiqib oldik endi dunyoni ko'ramiz endi nima izlaymiz kuch qudrat va boylik kuch qudrat boylik degin hikoyamiz xuddi shu yerdan boshlandi